Bueno, eh, dende o punto de vista académico, profesional, eu son de, de vocación tardía como, como historiador, eh, hasta despois da, da transición non empecé a, a, a estudiar eh, historia, porque originariamente eu fixera eh, eh, perito industrial eh, en Vigo, eh, logo fun a Madrid a, Escola Técnica Superior de Ingenieros Industriais, E eh, a partir de aí iniciei unha actividade política contra a dictadura e despois da transición decía pois planteíme facer unha segunda carreira, non? máis, máis adaptadas a, a, ao que era eu ne, nese, nese intre, non? Pasada toda unha experiencia moi intensa, diríamos, de historia inmediata. E escollín historia Supoño que primeiro por influencia do, do marxismo, que é unha filosofía materialista eh, da historia, non? Eh, pero tamén porque re, regresando a, a Galicia, pois como pasa tantas veces, pois a miña e conciencia da, de, da identidade galega pois se eh, reafirmou eh, e se activou eh, enorme, enormemente. Entón quería quería facer algo que, que fora de historia, de historia social, particularmente das mentalidades, porque un, Messi estaba moi influído pola, pola Escola de Anales a través de, da miña relación con, co, coa revista en París entón quería facer algo de historia social de historia das mentalidades e, e relacionado con, con Galicia e non había outro tema eh, para min de, de maior interés para investigar eh, que, que a revolta de, dos, dos Irmandiños en 1486 eh, publiquei a miña tese de licenciatura que se public... que, eh, o libro se chamou Mentalidade Justicieira dos Irmandiños e en 1986 a tese de, de, de, de doutoramento ese é un pouco

salvo os, algún traballos de un profesor meu, Ángel Rodríguez González, que logo publicou o pleito eh, Tavera Fonseca, pero sin, sin estudiar o propio pleito, non que foi o que fixen eu, eh, sobre todo na miña tese de, de doutoramento. Entón, é un tema que interesaba na sociedade moito, tamén por razóns de tipo político, pero, sin embargo, que estaba moi pouco investigado, non? eh, sobre todo investigado como cualquier outro tema, é dicir, en base a, a documentación, en fin. E, e ese valeiro foi o que me convenceu, xunto co interés que, que tiña, que ten para a historia de Galicia a Revolta Hernandiña, para adicar a miña a miñas primeiras investigacións, non? Eh, digamos, o éxito que tuvo mentalidade xusticeira dos irmandiños animoume a seguir e facer a tese de doutoramento decía antes sobre a tradición oral favorable e contraria generada polos grimandiños e, e, e finalmente un tema que como pasa moitas veces co, co, co, co, co, co, co tema da tesis doctoral que non se abandona nunca no? porque pasaron xa pois eso, canto eh, máis de 30 anos e aquí estamos primeiro porque seguín buscando documentos seguín escribindo investigando pero tamén porque hai unha, unha demanda social e unha demanda cultural e nada gusta máis a un historiador que, que, que as súas obras teñan unha utilidade social e cando responden a, pois eso, a un interés social, a un interés político, a un interés cultural, pois un se anima máis a seguir investigando sobre, sobre o tema. E ao longo destes anos, ti pensas que eh, na actualidade o interese a, o coñecemento a, a necesidade de divulgar períodos como este foi en aumento ou pola contra eh, había, digamos, maior interese aquela altura Mira, eu creo que na USC, na Universidade de Santiago de Compostela, a maior parte dos historiadores que investigamos e que damos clase, eh, investigamos, damos <laughs> clase de todas as materias, claro, pero investigamos a maioría de nós eh, sobre, sobre a historia de Galicia. Eso é moi importante porque ademais eh, a universidade aportou unha renovación dos estudios historiográficos nos anos 60 e 70 eh, en liña co que estaba pasando no resto de Europa, xa non se estudiaba so, soamente a historia política, sino tamén a historia económica, a historia social, a historia das, das mentalidades E hoxe en día, a pesar da crise laboral que hai, non? Eh, os nosos mm, doutores pois, eh, non atopan eh, con facilidade un posto nun, nunha universidade, nun centro de investigación, pero eh, pese a todo isto, eh, da, eh, é moi satisfactorio ver que hai xente nova que, que sigue investigando sobre, eh, sobre Galicia formada na, na, na UCC sobre a historia medieval de Galicia. Eh, logo, en, o tema da divulgación, pois é unha asignatura pendiente da academia, da universidade, moi, mellor, moi mellorable hasta que punto eh, se, se, se divulgan os resultados das nosas investigacións, ata que punto eh, investigamos sobre aqueles temas que interesan na sociedade. Pois claro, nese sentido queda moito por facer. Eu eh, fixen o que puiden fago eh, o, que, o, que, o que poido porque creo que é moi importante establecer esa íntima relación entre academia eh, e sociedade e neste caso nun tema de tanto interés público como a revolta irmandiña. Por lo tanto, cuido cando hasta o día de hoy os temas que investigo eh, eh, realmente en historia medieval cuido que, que, que, que, que respondan non solamente a un interés académico sino tamén a un interés público é dicir, eso é moi importante e ten que ver co, co que penso ou co que pensamos en historia de debate debe ser a función social do, do, do historiador e por outro lado eh, de, eh, utilizo dende hai mm, cando menos dúas décadas a novas tecnoloxías para divulgar os traballos académicos eh, dende hai 22 anos eh, eh, existe unha páxina web personal miña con máis de 100 artigos un, o grupo máis máis grande deses artigos son tan dedicados á historia medieval de Galicia e eh, teñen eh, un millón e medio de, de visitas estos, estos artigos non? o sea, unha difusión que vai moi por riba da, da que se pode conseguir polas vías académicas normales que eu frecuento tamén non fago as dúas as, as dúas cousas e, e, e ademais eh, penso que en Historia de Debate o facemos así moitos non? É dicir, traballamos para, para dentro e para fora eh, eh, non renunciamos nin, nin, a, a, nin a academia nin a, a que as nosas investigacións teñan unha proyección proyección eh, eh, social e, e, e o meu caso tamén miña, o caso da miña web personal é un exemplo de que é factible non eh, é certo que ahora apareceron outras plataformas para publicar e academia.ed algunha outra, pero en, en ninguna delas se pode conseguir ese, esa difusión de meus traballos de investigación, concretamente sobre a revolta armandiña, eh, eh, si, si non hace unha web de acceso público en general, eh, porque temos eh, ese, ese gusto, pero tamén que é un defecto na, na universidade de, da endogamia, non? De, de, de escribir para que non lean outros colegas. Eu creo que hai que facelo así, porque así como se forman os consensos historiográficos, pero se pode facer eso e ao mesmo tempo eh, divulgar eh, utilizando as novas tecnoloxías os resultados das nosas investigacións. Eh, entrando en materia para unha persoa que, que non coñece comunitarias que son eh, as irmandiñas e os brotes irmandiños. Bueno, o primeiro que hai que aclarar é o nome de Irmandiño. Realmente é un invento da época de Irmandades da Fala, un, un invento feliz, creo eu, porque é unha especie de traducción ao galego do término que se empregaba en castelán, que é hermandinos, er, lo para, para falar dos membros da, da, da hermandade. Entón, alguén bautizou eso como irmandiño. Bueno, é un diminutivo afectivo, a mellor igual que, que se fai con, con un nome propio, non? Se dice Pepe Pepiño, <laughs> non? Pois, ir, ir, irmandade e irmandiños. O máis correcto seguramente sería decir irmanciños, pero queda moi... Que, sentou moi ben ese, esa invención, porque en definitiva a lengua é unha invención eh, continua, en este caso culta, etc., porque eh, de esa maneira eh, permitiu a, a, a, ao, ao público culto pois eh, interesarse por, por un episodio tan importante de, desta historia con, da nosa historia como é a revolta irmandiña e, eles como se chamaban a si sí mismo o que aparece na documentación dese ese momento a documentación da irmandade é o término irmáns tamén en outras irmandades eh, que funcionaron en fin, fora de Galicia eh, na, na Coroa de Castela e Aragón o sea que era bastante usual eh, falar de, de irmáns eh, aínda que no preto da Vera Fonseca eh, se refiren a sí mismos como e a, e a Irmandade e a, e a Revolta Irmandiña como o levantamento da xente común da Santa Irmandade do Reino de Galicia. Eh, bueno, quedou Irmandiño, se o utilizo constantemente porque eh, vai na liña do que decía antes, é dicir, é un punto de encontro entre un, un público interesado pola nosa historia e eh, a investigación eh, académica que neste caso, como en outros, utiliza términos e nocións eh, do presente eh, para tratar de comprender eh, o pasado, non? Da que que poden ser como un dos máis importantes da Europa da Máis importantes de Europa? Bueno, oyes, na pregunta anterior... Na, na, naquela altura, naquela altura, por lo menos. Sí, Ahora che vou contestar, pero antes decir que non respondín totalmente a pregunta anterior e é importante, porque me preguntaba sobre os irmandiños, pero sobre as revoltas, estamos falando das revoltas, hai que decir que hubo, non dou do, dúas revoltas como se diu, hubo realmente tres revoltas irmandiñas importantes no século XV. Unha é a de a revolta dos vasalos de, da Casa de Andrade en 1431 eh, que, que arrastrou eh, a, a, a vasalos do Bispado de Lugo e do Bispado de, de, de Mondoñedo. A segunda, que se, muy descoñecida, pero eh, da que falan bastante eh, os, as testemunhas do príncipe da la Fonseca, se chamou, a chaman a revolta dos portos, se refiren as rías baixas aos portos, sobre todo naquel intre de Pontevedra e, Arousa. E aparece moito no preto de Ara Fonseca porque decían eles que é a primeira revolta que derrubou fortalezas. Bueno, tamén caeu algún castelo en 1431, pero de todas maneiras, na revolta das Rías Baixas eh, parece ser que o objetivo principal como pasaría 30 anos despois para en toda Galicia, era o, as fortalezas. E logo, por último, a terceira, que é a gran revolta en Mandiña, do ano 1467 hasta 1469, que, que ten lugar nun, no ámbito de toda Galicia, porque as anteriores eran máis, estaban máis eh, territorialmente eh, eh, limitada, e porque eh, eh, a revolta de 1467 mm, construe un poder propio a Xunta Xeral eh, do Reino eh, de Galicia de, de, derrocan prácticamente todas as fortalezas eh, do reino e eh, nese, nese contexto eh, a, eh, deixan de pagar Eh, os señores abandonan os seus, perdón, os vasalos abandonan os seus señores e deixan de pagar as rentas as rentas eh, jurisdiccionales, as rentas eh, señoriales. Entón, claro, eh, os dous ensaios anteriores, un no norte, outro eh, no sur de Galicia, valeron de moito para, para entender como eh, se puido de xeito tan exitoso eh, organizar esa revolta que durou eh, dous anos no poder 1967, perdón, 1467, 1469. Logo, eh, sigo coa, coa pregunta que última que me facías. Eu teño moi claro que a revolta dos Irmandiños de Galicia é a revolta social máis importante en Europa no século XV e a súa importancia é pola, por polo que veño de, de decir, ¿no? porque supón unha, unha toma unha toma de poder e, e, se, e toma, se toman unhas medidas enormemente radicais que nos, nos permiten falar pois, do fin do feudalismo eh, medieval eh, en, en, en Galicia. ¿no? Eh, e, eh, e logo tamén é moi importante porque estamos na transición da Edade Media á Edade Moderna, do século XV ao século XVI. Eh, e no século XVI xa, non hai señores malfeitores e, as fortalezas empezan a asumen as que as que existen máis ben unha función residencial e, e, e, e todo eso. O que pasa é que en, en ningún outro sitio se deu ese cambio así tan claramente a partir de unha acción popular e dunha acción revolucionaria como no caso de Galicia. E, e podemos, eh, en fin, argumentar eh, ese carácter eh, único da, da revolución galega de 1467 comparándoa, por exemplo, cos países de remesa en Cataluña ou en Europa coa revolta, eh, a revolución usita en Bohemia. Eh, eh, Eh, actualmente, actualmente región histórica principal de, da República eh, Checa. Por exemplo, as palleses de remesa son máis ou menos da mesma época. Non? Donde, eh, sin embargo, estaban centrados en acabar cos malos usos en, en, en Cataluña e o logran coa súa movilización consiguen que no Pacto de Guadalupe en 1476 presidido por Fernando o católico pois eh, supoñan a abolición dos malos usos, entre, ello, entre eles o, o dereito de pernada, o dereito ao maltrato, etc. Unha suavización das rentas señoriais eh, moi grande, eh, aprobada, eh, en fin, non lles quedou máis remedio polos propios señores, eh, etc. Pero non supuso ningún poder novo, nin, nin, nin, nin por exemplo, un, un asalto general ás fortalezas que, que, que en Cataluña eh, eh, seguiron en pé algunhas delas ata, ata o día de oso. E no caso dos susitas de Bohemia, pois ta, ali sí que hubo tamén unha toma do poder, eh, nun momento dado un rei de Bohemia eh, pois non só defende, el mismo practica eh, a religión, a religión a, a heresía de U, Us, non? tamén se considerou usita, e, e foi realmente moi, moi profundo o, que, o cambio que supuso a Revolución Usita eh, tamén nos, entre os anos 60 eh, de, de, de, de, da historia de, do que os eh, che, che, pero, pero, pero foi un, un, o resultado dunha heresía religiosa, dunha heresía é dicir, sen embargo eh, a Revolución eh, Irmandiña eh, eh, foi principalmente civil, aínda que ten unha dimensión milenarista providencialista, non lle chamaban gratuitamente eh, Santa Irmandad. Eh, ao contrario, eso depois hai un debate posterior, porque os contrarios decían, a Irmandade decían que non que, que non eh, que non fora certo que fora santa, traída por Deus, etcétera, eh, e os partidarios, que eran a maioría, decían que sí, pero eh, era moi importante esa dimensión religiosa, pero ante todo é un movimiento civil, eh, etc., eh, que, que incide nun, e, y ten como consecuencia un cambio moi profundo de, de tipo social, económico, eh, e eu diría político, político sobre todo nos los anos en que durou a Irmandade, porque eh, prácticamente actúa a, a, a Xunta Xeral eh, do Reino eh, de Galicia naquel momento como, como un poder soberano, non? estás tocando cuestións que logo vamos a profundizar un poquinho máis, pero unha pregunta que te quería facer, e é algo que se moita xente, é que eh, que sucedía no Reino de para, para que chegara a suceder unha revolta estas características. Entón, esa, eh, digamos, eh, que foi o que prendeu a Estado para que sucedese? Vamos a ver, eh, Galicia forma parte da historia da Coroa de Castela, de Portugal, de Europa, eh, vive pois, os diferentes momentos e procesos históricos, un deles que no que hai que marcar a, a revolta irmandiña e a crise do feudalismo, e a crisis do réxime feudal a mediados do século XIV provoca unha disminución dos ingresos señoriais e iso leva a que os señores para manter o seu nivel de ingreso e o seu estatus social incrementan as rendas que cobran aos diferentes tributos e servicios que lle exixen aos seus vasalos. E iso crea pois en general eh, en toda Europa un incremento da conflictividade eh, social eh, eh, grande, non? Eh, entón ese é o, o, primeiro, o primeiro problema, é dicir, o problema é que ese incremento de rendas se fai dun xeito que os, os campesiños eh, eh, se sinten agraviados, non? Porque consideran que que, que, que non, digna na, na documentación no, que non era uso e costume eh, pagar esos servicios ou eses, ou eses tributos que, era, que eran uns tributos que se, se inventaba eh, o propio, os propios señores para incrementar os seus ingresos e iso é un motivo de tensión social e hai un incremento grande da, da conflictividade social pero o que realmente prende a chama, como tú dis, non é o incremento da, das rentas eh, ás veces de, de males modos, non? Eh, senón que é algo que, que caracteriza eh, a, as consecuencias da crisis do feudalismo en Galicia de unha maneira clara que son eh, es, esto, eh, esta actividade delincuente por parte de dos señores para incrementar eh, sus, os seus ingresos. Simplemente, eh, chegado un momento, xa non tratan de justificar ese tributo porque, eh, bueno, si, que si era ou non era uso e costume, senón simplemente caen no roubo, primeiro lugar no roubo entre eles, eh, a anarquía eh, eh nobiliar e eh, eh, enormes no, no século XV, eh, a guerra feudal é cuestión diaria e era unha guerra por, por terras e por, e por pasallos. Pero tamén logo había, pois, non solamente incremento de renda cara aos vasalos, das rendas que tiñan que pagar, sino tamén, e eh, simplemente, como decían eles, males e, e, e agravios. E, eh, e, eh, de maneira, por parte dos señores, como como vía, digamos, ilegal eh, para obtener ingresos e, ma, e manter o seu nivel eh, de, de vida, ¿no? De feito, mm, as testemunhas do Preto Vera Fonseca chaman a, a, aos cabaleiros eh, os malfeitores eh, eh, do reino, ¿no? Eh, nese, nese contexto no ámbito político en toda a coroa de Castela eh, e eh, Aragón ten, ten lugar entre o ano 1366 e 1369 que se chama a Guerra Trastámara, unha guerra civil pola coroa de Castela entre Pedro I eh, de Portugal, que estaba apoiado por Galicia, e Enrique II Trastámara eh, de Castela, que foi o que ganou a, a Guerra Civil. E a partir de 1369 se crea o que se chama a nova nobreza trastamarista, moito máis agresiva que a que a anterior e que se atopa no caso de Galicia esta nova nobrezas que a xemonía no, no, na pirámide señorial en Galicia era da igrexa, é dicir, que eran os señores eclesiásticos Eh, eh, eh, os que realmente constituían o sistema feudal eh, ordenaban o sistema feudal en Galicia de feito eh, a terra de Santiago eh, eh, eh é dicir, o arzobispado de Santiago Compostela era o maior señorío feudal eh, de Galicia entonces para conquistar unha posición de, de poder dentro do mundo señorial en Galicia eh, a, a nova nobreza se converte en especialmente eh, violenta e acaba generando unha enorme comunidade de, de agravios eh, dirixida contra esa oligarquía feudal de unhas cuantas familias que dominaban o escenario eh, señorial pola forza a través de un sistema de, de, de fortaleza. Eh, eh, eh de, entonces, eh, ¿qué pasa? Que, o que desencadena a, as revoltas anteriores, sobre todo a gran revolta hermandiña, non é directamente o incremento das rendas señoriales como consecuencia da crise do feudalismo, senón o factor detonante é o sentimento de agravio creado polos roubos e outros males e danos que, provo que, que, que, que facían os señores sobre os vasalos, eh, sean eh, mercader, mer, merca, mercadores, señan campesiños, sean pescadores, eh, sean clérigos, eh, sean pequenos fedalgos, etc. Unha enorme comunidade eh, de, de agraviados que en un momento dado, como esa gota que fai rebosar o vaso, pois eh, estalan eh, Eh, eh, y, ese estalido se extiende por toda Galicia derrocando canta fortaleza a topa. se botaron abaixo completamente. Bueno, eh, se, se infire de todo o que, o que, o que veño dicindo, non? Eh, es todo patrimonio cultural, eu o comentei algunha vez con retranca, pero o, o problema non solamente do historiador, sino do que do interesado pola historia día é, eh, é ter empatía co, co, que, co que pensaban e facían eh, neste, neste caso nosos, nosos antergos, no? unhas xeneracións que non son tantas anteriores a, ao momento actual en, en Galicia. Bueno, a, a refeudalización que provocou a crise do feudalismo, que en Cataluña pois, fixo, fixo retroceder a, a época servil, en Galicia eh, convertiu as fortalezas en niños de malfeitores. Ese é un término utilizado eh, constantemente eh, polas testemunhas do pereito Tavera Fonseca. Eu eh, estudiei en mentalidade justicieira dos xirmandiños eh, hasta que punto eran certo todos eses delitos cometidos polos señores e, e os seus soldados e os seus lugartenentes, etc. Hasta que punto era certo porque eh, atopabas que, que a justificación principal de, do estalido da, da insurrección contra as fortalezas, pois eran os males e agravios que recibían por parte dos señores e das súas fortalezas. E efectivamente demostrei, e se pode verificar, de que hai cat, cinco, cinco tipos de delitos que, que eran enormemente eh, frecuentes, de maneira que era eh, unha frase tamén moi, moi repetida con as testemunhas do preto da Vera Fonseca decía que non se podía viaxar dunha cidade a outra sen que te atracaran non? entón esos delitos eh, que se incrementaron dentro dese contexto de, de crisis eh, feudal pois eran roubos homicidios forzamento de mulleres secuestros os secuestros eran unha fonte rápida de ingresos eh, afectaba sobre todo a clase media urbana Eh, eh, rural e interviña personalmente o propio señor e, e o secuestro levaba a, a tortura ¿no? Eh, sorprendeume eh, atopar que repiten as se repiten as declaracións verbais do preto de la Fonseca isto de que facían cando secuestraban un rescate e chamaban eh, a unha, a unha persoa que, que tiña pois, terras, algúns medios, etc. Eh, se si non quería cedelos a, a, ao señor, pois col, colgaban dunha corda e eh, facíanos entrar e baixar metelo e sacalo da agua vamos, é a tortura da bañeira que se chama que de unha maneira legal incluso os norteamericanos a usaron eh, eh, na súa guerra chamada contra, contra o, o terrorismo. Por lo tanto, era unha, unha situación mm, eh, asfixiante, é dicir, non se podía vivir un nos arredores de Betanzos un, un, un campesiño decía que para ir a traballar ao campo había que levar armas e non ir só é dicir, que había todo un, un ambiente un, de, de, de, de unha enorme inseguridade por eso que coa xustiza as outras dúas reivindicacións primeiras dos Irmandiños son, ademais da, da xustiza, son a paz e, eh, e a seguridade a paz e a seguridade porque o drama que se produce na, na segunda mitad do século XV en Galicia é que según o sistema dos tres ordes é dicir, a igreja aos clérigos lle tocaba pregar por todos nós, a, aos señores defendernos e aos campesiños pois traballar e soster a, dous grupos dirigentes eh, clérigos e, e cabaleiros. E cando o cabaleiro se convirte en malfeitor, pois eh, os, os, os campesiños se arman e arrastran a, a maioría da, da, da sociedade nun, nun exercicio de autodefensa que nun, momento dado pois, eh, pasa a ofensiva concentrando eh, todo o seu esforzo en eh, no derrubamento das fortalezas porque además de niños de malfeitores sabían perfectamente que era a base do poder señorial que, que, que en esta fase final de grande

non eran revueltas populares, porque moitos dos seus dirigentes eran eh, fidalgos. Entón, que nos podes contar sobre isto? Bueno, que que é unha revolta onde participa a maioría da sociedade e ten certa complexidade, entón require decir algo máis que unha frase para falar dos, dos protagonismos na revolta irmandiña. Primeiro foi unha revolta popular, sin dúbida, porque eh, os campesiños, artesáns e y, y pescadores eran maioría nos exércitos que se formaron eh, para, para eh, combatir aos señores e derri derri derribar as fortalezas. Tamén eh, eh teño eh, os nomes e, e a profesión de un, máis de un centenar de dirigentes irmandiños. O, desde o punto de vista organizativo había, pois, en cada parroquia se <laughs> pode decir que había un alcalde irmandiño bueno, non, no, na, en bastantes sitios se agrupaban dous, dúas ou tres parroquias ou, ou era un ou era un alcalde un alcalde eh, comarcal ben, pois todos ese que temos esa lista que temos, a maioría son populares tá, son populares tamén E o máis importante de, para explicar o carácter popular da Revolta Irmandiña é que esa participación eh, das clases subalternas, como, como, como decía Granchi, é decisiva no momento das altas fortalezas. Cando en marzo dos 67 se reúne a Xunta de Melide, eh, decide fa facerse co control de todas as fortalezas do reino para que dende ali non se fixeran malfeitorías. Pero inmediatamente despois, é dicir, ao mes seguinte, eh, a finais de abril, temos a primeiro dato dunha fortaleza derrocada por, pola xente común, eh, eh que é en Ourense, pero eh, ao mesmo tempo ou antes foi o derrocamento da Rocha Forte despois do, do, do asalto, houve unha feroz resistencia, entón había un exército de 10.000 de, de xente de Santiago e dos arredores que evidentemente sin seguir consigna ninguna unha vez que conseguiron tomar a fortaleza a, a, a derribaron entonces eso se produce en toda Galicia na primavera do ano 60 xente un movimento bastante espontáneo de carácter popular. De feito que eh, os, os dirixentes urbanos da, da Irmandade evidentemente se adaptan a ese movimento e, por exemplo, en Santiago eh, eh, o dirixente irmandiño eh, máis coñecido, un mercador eh, eh, eh, Díaz de eh, como, como eh, eh, Joan Díaz eh, vai dúas veces a, a, a, a La Barrera, que estaba na estrada, unha fortaleza que era da, da Igrexa de Santiago, van unha, eh, son Domínguez de Liñares. Van unha primeira vez a tomar control, a poñer un alcalde que responda entre a Santa Maraná, e vai unha segunda vez a derrubala, porque se generaliza e, e, e, a, e a Xunta de Galicia acepta ese fenómeno espontáneo. Pois moi ben eso creo que fixo entrar a historia na historia a, a, aos irmandiños de Galicia o derrocamento das fortalezas foi ante todo unha acción popular a que se adaptaron os outros sectores pero o que, o que non solamente a diferencia de, de outras revoltas eh, anteriores eh, en Europa eh, e, e tamén en Galicia non solamente eh, participaron campesiños e, e, e artesáns eh, sino que hubo, digamos, para falar con unha terminoloxía actual, unha política de, de, de alianzas. Existía xente descontenta en todos os estratos sociais con esa oligarquía feudal, cos señores da, da fortaleza. entonces hubo alianzas e cada grupo ou clase social xogou un papel distinto. Por exemplo, a burguesía eh, un papel político evidente porque foron mm, os concellos urbanos que, que nos pediron a, a Enrique IV que, que estendera a, a, a formación de irmandades a, a Galicia. Entón, no primeiro momento un, teñen un, un protagonismo, logo son desbordados pola acción popular eh, cando empeza o asalto ás fortalezas, pero se adaptan a ese, a ese, a ese cambio, pero siguen xogando, pois claro, un, a mí me gusta decir que sabían o nome do rei que había en Castela, non había dous. <laughs> que había unha guerra civil, pero do rei lexítimo que se apoiaba, que as Irmandades de Galicia apoiaban, que era Enrique IV, pero a maioría non, non sabía nin, nin, nin o nome. Por lo tanto, sempre se deu esa distancia de élite e, e, e o povo, eh, diríamos, pero a burguesía só hai un papel. Logo, os letrados e os clérigos, cada un dun xeito diferente, xoga un papel no plano ideolóxico, non? e, e, y religioso. E logo os cabidos catedralicios xogan un papel de apoio sin excepción nas, eh, nas cinco diócesis nas catro diócesis e na arquidiócesis de, de Santiago e un pouco aparece como distintivo eh, o apoio económico non? porque inda que había unha, un tributo eh, que había que pagar a era pouca cousa dicir, eu penso que aínda que so, solamente temos un ou dous datos de esa aportación económica dos cabitos a Santa Hermandad, debeu ser general entre os diferentes, en diferentes cabidos. E por último están os fidalgos. Eh, é eh, dicir, eh, a revolta irmandiña é tamén unha revolta dos pequenos contra e medianos contra os grandes. Non? Entonces, os fidalgos que tiñan son cabaleiros e teñen a guerra por profesión, eran chamados pola Irmandad para xogar un papel como capitáns, non? como capitáns de Irmandade. Pero logo, cando se facía unha xunta, pois casi nin aparecen nomeados. Non digo que non estuveran ali. Eran, polo tanto, uns, un, tiñan unha función militar subordinada ao poder civil. E o poder civil eh, estaba eh, nos alcaldes, eh, da Santa Hermandad había alcaldes, eh, en fin, de, de un municipio, de, de unha comarca, pero había alcaldes eh, diocesanos eh, que se xuntaban na, eh, na, na, na xunta de, de Galicia e tomaban decisións continuas para administrar eh, justiza e, e, e outros temas. Por, por desgracia, non, como comprenderedes, non, non, non quedaron actas desas xuntanzas, pero supoñemos que eran bastante detalladas e o papel dos, dos, dos nobres era que apoiaban a hermandad eran sobre todo pois, fi, a, eh, a pequena ou a en algún caso mediana nobleza, xente segundona na, na, na súa liñaxe etc que tiña moito que gañar e moi pouco que, que, que, que perder no? e entonces nese sentido xoga un papel eh, militar pero tamén aí o mundo se, se volve do revés co, coa, coa, coa gran revolta porque eu ato, atopei eh, a un tal Bartolo de Freiría que era un labrego do val do río do río Ulla eh, que debía ter experiencia militar todos teñan armas e experiencia militar porque había unha guerra federal continua e servían antes da revolta cada un co seu señor nesa, nesas guerras entonces ese, a ese campesiño Bartolo de Freiría o, o, o nomean eh, eh, capitán os demais eran todos fidalgos pero ao mesmo tempo os, os alcaldes eh, eh, eh, da Irmandá que eran o poder fundamental tamén no asalto das fortalezas eh, xogan un papel generalizado en toda Galicia non, eh, e os Alonso de Lanzós, eh, Diego de Lemos, Pedro Osorio e outros menos coñecidos pero importante tamén aparecen no momento das batallas e no momento de, de cando fan falta pero non xoga un, un papel menor eh, eh, eh no momento de se si falamos do exercicio do poder por parte das, da irmandades aos diferentes niveis e sobre todo ao máximo nivel que é a xunta a Xunta de, de, de, de Galicia. ¿no? que eh, podemos que eh, neste período, grandes revueltas, eh, funcionaron casi, casi como un goberno independente, podemos Bueno, eh, a Xunta Xeral do Reino de Galicia eh, está, temos teño documentada cinco realmente non eran non eran xuntanzas eh, en fin, de, de pouca duración eh, senón que eran quasi asambleas non? Eh, pois mm, gober, gobernou Galicia durante dous anos a primavera do ano 1467 a primavera do ano 1469 e era, neses dous anos é o único poder que existe en Galicia porque o rei quedaba moi longe e os diferentes, as diferentes irmandades foron su, superpoñéndose ás jurisdiccións señoriais eh, por, toda, por toda Galicia. Eh, os señores, como di Rui Vázquez, un clérigo, eh, na crónica Santa María de Iria, quedaron sin terras, desnudos como viñeron ao mundo, sin terras e sin vasalos. Entón, eh, é, é o único eh, poder que existe neses, neses dous anos, naturalmente en nome, en nome do rei, pero tiñan por costume e decir que obedecer pero non cumprir. Cando en, en 1467 Enrique IV, que os apoia, incluso apoia nun momento dado os derrocamentos, lle pide a xunta de Betanzos, cando se xunta, cando a xunta será, eh, se reúne en Betanzos, lle pide que non derroquen as fortalezas da Casa Sarmiento, da Casa do Sarmiento e da Casa de, de, de, de Zúñiga, concretamente Monterrey por un lado e as casas do que sería despois o condado de Rivadavia por outro, pois eh, non lle fan caso. Dicen obedecer pero non cumprir, simplemente. O sea, que, que toman as decisións eh, independientemente do que pense a coroa, que siguen apoyando Bueno, sigue apoiando a opción de Enrique IV, etc., que como contrapartida Enrique IV, para liberarse tamén dos nobres de Galicia que, que lle eran contrarios, tamén eh, autoriza, actualiza, eh, auto, autoriza un momento dado os, os, os, os, os derrocamentos. Por lo tanto, eh, realmente o Reino Irmandiña de Galicia funciona con independencia, da, da, da, da coroa que quedaba moi lonxe e, e, e, cando lle pide algo non, no, non lle fan caso nin siquiera, aunque non hai datos se, tampouco participa Galicia durante dous anos enviando tropas en, na defensa de Enrique IV a Castela se, simplemente eh, practican ese autogoverno que, ao que se refire o licenciado Molina na discreción eh, na descripción do Reino de Galicia onde dice que se gobernaban a sí mesmos e tamén hai unha, unha parte das testemunhas do Preto Vera Fonseca unha minoría contraria que lle chama a Irmandade Louca né? porque querían gobernarse a sí mesmos prova de que eh, aquí neses dous anos o, o Reino de Galicia con, con, con unha organización administrativa eh, e, e, e, e sin, sin problemas cos, coas jurisdiccións señoriais que deixaron de existir, gobernou Galicia. entonces eu creo que Galicia foi independiente durante dous anos eh, cos, coa revolta irmandiña, un período moito maior que, que, que, que, men, que, que, o rei, que o rei García, non? que ademais, bueno, pois eso, era era un rei que lle tocou <clears throat> lle tocou en herdanza eh, eh, Galicia pero hasta onde conhecemos non creou ningunha estrutura de poder os irmandiños eh, sí lo tanto sorpréndeme que non se reivindique falando do, do reino medieval de Galicia o pois seu momento máis importante que é a revolta eh, irmandiña cando cando o autogoberno se fixo pois, práctic, na práctica eh, eh, eh, soberán, soberano. Falabas en antes, un máis no papel que todo isto porque algo que un dos temas que me máis, máis dúbidas, bueno, maior descoñecemento. Bueno, Enrique IV de Castela e os irmandiños se, se utilizaron mutuamente, diría eu. Os irmandiños aproveitaron o valeiro que deixou a, a existencia de dous reis en, en, en Castela para, para mm, tomar o, o poder, eh, diríamos, e ao mesmo tempo asaltaban as fortalezas berrando viva el rei, non? Claro que o, o que nes o facían non sabían nin siquiera quen era ese rei, non? o nome de, de ese rei, por tanto era un rei imaginario, de esa lenda de un rei justicieiro e, e, eh, todo eso. Entón aproveitaron o valeiro. Enrique IV eh, pasou por varias fases. Primeiro, crean a, a Irmandade en, en Castela e León, eh, dende Galicia as cidades piden que se estenda a Galicia non, non que participe Galicia a través de Zamora, como se participaba nas, nas xuntas en Castela e León, sino que se crea unha irmandade propia en Galicia. E durante dous anos, Enrique IV négase, e, e, e influído polo conde de Lemos, porque o conde de Lemos estaba moi inquieto e hai documentación porque pensaba que se si se formaba a Irmandade en Galicia, pois ia, esa Irmandade iba, iba a, a actuar contra, contra eles, contra os señores. Entón, durante dous anos se insistiu e non se conseguiu a extensión da Irmandade a Galicia. Conforme avanza a Guerra Civil, resulta que a maior parte dos nobres galegos se pasan ao bando do príncipe Alfonso, contrario de Enrique IV empezando polo conde de Lemos. Entonces, visto esto, Enrique IV cambia de postura e envía cartas eh, autorizando a formación das irmandades eh, da Irmandade de, en, en Galicia en Galicia co cal tiña asegurado o apoio do reino de Galicia a, a el mismo, ¿no? A, a, a guerra na que estaba eh, enfrascado co, coa nobreza rebelde de Castela que levantaba a bandeira do seu irmán pequeno o príncipe Alfonso. Por lo tanto, respondía esa, esa, esa conversencia a un interés mutuo, incluso a que, ao feito de que, de que en sustitución desa nobreza que tamén apoiaba os rebeldes de Castela, Enrique IV, pois, pois fixera a vista gorda coa creación dunha da Xunta General do Reino de Galicia despois a dicen de que intenta seguir gobernando ese, as irmandadas en Galicia telas baixo control eh, e pide que polo menos non derroquen as fortalezas dos seus amigos, porque lle creaba unha contradicción tremenda. El, a Irmandade estaba con Enrique IV pero a, os poucos nobres como é Teresa de Zúñiga, Juan de Zúñiga, que, que apoyaba a, a Enrique IV, pois tamén lle derribaban as, a súas fortalezas. E aí non conseguiu nada. Sen embargo, eh, un mes despois, o 6 de xullo de 1467, 67, deixase convencer polo seu secretario Fernando de Pulgar, un cronista, y emite un documento moi importante porque dá por vos os, os derrucamentos feitos e pide dos alcaldes das fortalezas que estaban asediados pola Santa Hermandad que as entregaran a aos irmandiños, sabendo de que eles iban a, a derrocarlas. Este documento es moi importante, é a segunda carta que de, de Enrique IV, primero era para permitir a la a segunda era para autorizar os, os, os, os derrocamentos, que además se facían copias, eh, eh, en fin, se movían por toda, por toda, por toda Galicia. Eh, Enrique IV, a partir de ese momento, non cambiou de actitud. Morreu en 1474 e antes enviou, eh, autorizou a, fer, a, a feria franca que pedía Betanzos e nese, nese, nese documento lle agradece o papel principal que xogara Betanzos na, na, na no, eh, en, en, eh, en mi nombre é eh, a obra que, que fixeron de poñer de justicia, paz e seguridade, de impoñer justicia, paz e seguridade en Galicia. Que recordar que o alcalde de Betanzos eh, eh, era eh, o, o, o alcalde Xoan Branco máis citado polas testemunhas e foi o alcalde máis citado polas testemunhas do Preto Tadera Fonseca, o máis importante, o máis popular, e aparece citado como, como alcalde, aparece citado como deputado, aparece citado incluso excepcionalmente como capitán eh, general. E, e ademais tiña unha relación, obviamente, supoño que personal, porque de todas as peticións que hubo para que eh, estendera a Irmandade da Galicia nas Cortes de Salamanca eh, eh, pois el eh, Enrique IV permitiu que estuvera presente o Galicia non tiña botón cortes, que estuvera presente San Branco e eu penso que esa foi a petición definitiva porque Petanzos era eh, a única cidade do rei, do rei en, en, en, en Galicia. Eh, había outras, pero sempre estaban controladas por algún señor. Eh, e Betanzos era a única cidade de, de Reguengo. Eh, digo que non variou eh, nis, nunca de, de posición, nin se arrepentiu, e iso que na corte había quen falaba dos excesos das hermandades en Galicia ata, ata o final. Sempre se sentiu agradecido, por, por, pola obra que se fixo en, en Galicia y que, como xa sabemos, logo foi copiada por los enviados dos reis católicos, pero claro, de outro xeito, dende, dende enriba, cando a obra os son, foi toda dende baixo, arriba, hacia arriba, a cara arriba. eh, bueno, entrando na parte final, nas últimas preguntas, eh, algo que a por polo menos era eh, sorpresa o, curiosidad es que los niños no me atacaron en, ningún momento de eclesiásticos, no. Eh, eh, que aparte esto algo que ellos nos hicieron esta semana una, esta misma pregunta. Entonces, eh, quería si nos puedes explicar brevemente un poco los motivos. Bueno, ya decimos que que la iglesia era semónica no, no no mundo señorial galego, no? E, entón é, é que o, é, eh, hubo repetidos e violentos intentos de, de, de, de de, sobre todo ao arzobispo de Santiago, as, as súas terras e, e os seus, e os seus vasalos. Eh, polo tanto, a primeira víctima da rapacidade de, eh, de esta nova nobreza foi a, a Igrexa e como tal forma parte do bloque mandiño non tanto os, os naturalmente os señores bispos e, e o arcebispo eh, de Santiago, ainda que despois cambiou de actitud, pero esa é outra, é outra historia, senón sobre todo os cabidos durante os dous anos da revolta hermandiña que administran a diócesis son os cabidos, porque os, os bispos ou, ou foron expulsados de Galicia como o arcebispo Fonseca ou, ou vivían fora ou, ou xogaban un, un papel eh, menor eh, eh, nas súas, nas súas eh, os que mandaban na, na Igreja Galega eran os cabidos catedralicios e formaban parte do bloque irmandiño. Eh, durante os dous anos da, do poder irmandiño se generalizou o impago das rentas feudais, polo tanto, eso afectou, sobre todo, as rentas eh, episcopais e arcebispais, non? pero tamén en parte a, a, aos cabidos, porque Eh, o obispo cedía parte de, de esas rentas e, e, e nese ambiente de non, de non pagar e non prestar servicio aos señores, de vivir sin señores, como dixen un, un, un artigo, pois tamén os propios cabidos tiñan dificultades eh, para, para cobrar as rendas eclesiásticas e, e outras cousas. Pero eso lle pasa a todos os, a todos os estamentos señoriais eh, medianos e pequenos que participan na revolta, que claro, que eso eh, non fan ningunha excepción con eles, nin no pago de rentas, nin, nin, nin, nin no tocante as fortalezas, a un capitán irmandiño importante, pero pouco coñecido, suero de Noguerol, de Porto Marín, comendador de Porto Marín, lle, lle arrasan a súa fortaleza, e o propio Pedro Osorio tamén lle eh, as fortalezas que tiñan na vía de Suarna e en Pobra de, en Pobra de Durón. Non se andaban con bromas, por eso que hai digamos, un, el factor, o factor decisivo popular está presente dende o principio e hasta o, o final. Outra cousa que participan outros grupos e outras clases eh, na revolta coas súas ideas, pero hai, hai, hai ideas que non son discutibles, como é o derrubamento das fortalezas. Eso non, eso non hai nadie, nin o rei, nin ningún dos que, dos que pa, por participar na Irmandade quere que se faga un, unha excepción con él, o consigue. Eh, por tanto, se trata en, en determinadas cuestiones nunha revolta moi igualitaria. Non? Eh, as fortalezas que eran de de, do arcebispo ou dos bispos se derrubaron igual que as outras bueno, eh, na terra de Santiago pois se derrubaron todas o que pasa que despois Fonseca chegou a un acordo eh, cos, cos antigos irmandiños para que non se reedificaran pero se derrubaron todas donde si sí hubo isto que tú dís de non atacar os bens eclesiásticos é que as catedrais os edificios das catedrais mosteiros, eh, igrecias, igrecias, igrexas que estaban construídas como fortaleza, por exemplo, a igrexa de, de Porto Marín, eh, non as tocaron. As, as, eh, toda, todo que eran igrexas encasteladas non as, non as tocaron, eh, simplemente por, porque eh, a maior parte da igrexa estaba participando na revolta e tamén porque non se sentían amenazados, o sea, non hai acusacións de que nas catedrais, nos mosteiros ou nas, nas igrexas parroquiais se cometeran abusos e, e, e, e malos usos e, e, e, e delitos. tanto, hai un respeto. E logo interesoume moito tamén o tema de que pasa cando derruban unha fortaleza coa igrexa que hai dentro, non é unha capela pois eu creo que a respetan. O caso máis evidente, e ademais calquera pode ir ali e, e verificalo, é nas Torres do Oeste, ahora se lle chamamos a Torre de Catoira, onde quedou unha armida ali románica, así, moi modesta, en pé, no? Sen embargo, agora que avanzaron bastante, hai unha asociación aí moi activa en, eh, eh, en defensa da Rochaforte, en eh, Santiago de Compostela eh, eh, sabemos a de que a, cap, a igrexa que, porque era unha fortaleza moi importante con varios muros, con varias torres pois a igrexa que estaba dentro tamén foi derribada pero teño para min que foi derribada porque formaba parte dunha das torres e non había maneira de derribar a, a torre sen que caíra ao mesmo tempo a igrexa. En general, hubo un respeto porque a igrexa como tal estaba da parte dos, dos rebeldes e os rebeldes os sentían así cando falaban da Santa Hermandade como, como decía Rui Vázquez como uh, algo que truso Deus ao mundo eh, para, para, para castigar aos cabaleiros eh, por, por todos os seus pecados naturalmente eh, contra a igrexa <laughs> pero tamén contra o resto da población bueno, entrando xa eh, nas dúas últimas preguntas, tamén comentar que si das persoas que está conectada eh, ten alguna pregunta máis pode deixada, se non vamos a entrar xa nestas dúas últimas. Eh, cales foron as causas que levaron a derrota deste levantamento? Bueno, bueno, eu nego a maior como os que me leen saben, non? eu creo que eh, a revolta irmandiña históricamente foi unha, unha victoria, non? unha, unha gran victoria que non estamos moi acostumados, salvo, eu que sei, a Revolución Francesa ou a Revolución Rusa ou a Revolución Inglesa no século XVII, pero que cando falamos que de, da súa importancia na Europa do século XV, eh, ah, tamén hai que entender que, que esa, esa eh, eh, eh es, eh, esa afirmación se pode facer porque foi unha revolta victoriosa. Eh, Primeiro, porque non hubo represión, ¿no? Como, como tú comentas. Eh, non está documentada ni un solo caso. Pero, pero eu difundo todo o que poide, o que poido, unha declaración do Preto de Ara Fonseca, donde conta un diálogo entre Pardo de Cela e o seu sogro, o conde de Lemos, e Pardo de Cela lle di a, ao conde de Lemos, Pedro Álvarez Osorio, estaba casado coa súa, coa súa filla. Lle di, señor conde, lle pide ao señor conde que enchese os carballos cos seus vasalos, o sea, que os colgara dos, dos carballos aos vasalos. E con moita retranca, eh, o, o, o conde de Lemos lle di que non había de comer dos seus eh, carballos. É dicir, eso ten eh, certa ironía porque, claro, quen se alimenta eh, dos, do, do froito do, do carballo das, das landras, das velotas, pois, pois son porcos, non? É dicir, a verdade que non lle, non lle, lle respondeu finamente pero e o conde, pero, pero claramente, é dicir, e o conde de Lemos di Vasco da Ponte que era a luz do, da nobreza galega do momento, era o máis poderoso probablemente e o máis inteligente sin dúbida, tamén esta resposta é moi inteligente, é dicir, se reprime, trata, trata nun, nun, hasta onde chegan coa represión, porque foi unha, unha revolta tan, tan Cedino, ver a Fonseca, tan irresistible, participou tantísima xente que, que non, non como lle pos límite a, a, a, a unha represión se a inicias unha represión e ademais eh, se, a, se, se, se, se non te consigues reconciliar cos vasalos eh, que, quen che vai pagar as rendas que necesitas para, para vivir como un conde ou para vivir como un, como un mariscal ou como, o como un nobre, eh, como un gran señor, como se decía, se decía eh, daquela. Segundo, decir que cando 1469 termina a revolta, eh, é porque veñen tres, tres exércitos que con, converse polo menos dous deles en Santiago eh, e, e, e se enfrenta mm, Pedro Osorio con un exército pois da cidade de Santiago, imagínome, e o propio exército de, que ele, eh, de, da zona de Mondoñedo que traía consigo un sitio para outro, porque era, era eh, señor ali en, en, en Lourenza. Bueno, pois gañaron a batalla de Valmalixe, cerca de Valmalixe, cerca de Santiago, e logo con Taponte que se, que se dividiron e cada un foi a súa a, a, a súa jurisdicción para recuperar as súas terras e os seus, e os seus, e os seus vasalos. Sí, pero non poderon tomar as cidades, porque os irmandiños de, de, derrocaron todas as fortalezas, pero se pero tiñan as cidades para poder defenderse. E, e esa de, as cidades exirmandiñas, pero seguían co, con mesmos dirigentes e co mesmo espírito, non puderon tomar ninguna delas, tuveron que negociar y eso, digamos, que convierte a, a derrota en, en, en, victoria. Por exemplo, o arzobispo de Santiago non foi capaz de recuperar militarmente Santiago de Compostela. ¿no? Eh, incluso estuvo a punto de morrer por unha frecha, estaba en San Francisco, ali refugiado, unha frecha daquelas, non había penicilina, non esquecemos, estuvo a punto de morrer. Entonces, para non lle quedou máis remedio que reconciliarse coa cidade de Santiago e cos seus vasallos en, en general para poder eh, seguir, pois eso, mm, sendo o, o señor da terra de, de Santiago. E o feito de non poder tomar pola forza a cidade contou moito e cambiou de actitud. E se, E o, o, un dos capitáns irmandiños que conservaba o seu exército, polo menos o máis importante, Alonso de Lanzos, lle axudou ao arzobispo Fonseca na guerra contra eh, o que serían os condes o conde de Altamira, os, os moscosos, non? O seña que dividiron a, esa unidade que hubo para na contrarrevolta, eh, eh, pois a resistencia das ciudades rompeu con esa unidade e a, e a necesidade que tiñan de reconciliarse cos seus vasalos, claro, senón non podían restaurar o réximen señorial. Ainda así, nos anos 60, nos anos 70, eh, pois se produce unha reacción señorial ao seu efecto maior a reedificación de fortalezas por parte de, de algúns dos nobres eh, máis recalcitrantes eh, concretamente o conde, o conde de Lemos. Outros nobres, topea e pouco ese, ese dato, lle informaban a él de como iba o tema da reedificación, que era moi laborioso e moi complicado, porque había un, unha oposición de fondo, eh, e afín pero ainda así conseguiron reedificar as súas fortalezas. Pero en 1480 este o que Claramente é unha segunda volta da revolta irmandiña. Así o sentían as testemunhas do de la Fonseca, porque ven a, a, a cuña chinchilla enviados polos reis católicos a Galicia, pois sin, e volven a, a reunir eh, os exércitos irmandiños para derrocar as fortalezas que foron reedificadas. Nunha das crónicas de, de reis católicos se fala de 40 fortalezas eh, voltas a, a derrubar, porque eh, etc. Eh, nese sentido, eh, pois é un segundo éxito eh, dos Irmandiños a medio plazo, de momento tuveron que pasar es unha década negra cos, pre, cos señores presionando para a reedificación das fortalezas, pero en 1480 viron a oportunidade de volver a formar os seus exércitos baixo o nome da Irmandade, outra Irmandade, formada polos reis católicos, non controlada por eles mesmos, pero ainda así valeu para eso, a cuña chinchilla era xente moi moi radical, sobre todo Fernando de Acuña era un rapaz de, de 23 anos, e moi radical e no sentido de, de, de oposición a esa tipo de nobreza violenta eh, eh, e, e, e feudal. E aí ven a, a victoria maior dos Irmandiños, porque é a que tivo a que durou para, para sempre, porque a partir de 1480 eh, non solamente se derrocaron as fortalezas reedificadas, sino que ademais se crearon institucións que eles de, eh, pedían como audiencia de Galicia o gobernador eh, de Galicia, asunta de Galicia, se queréis, se queredes, eh, con un contido ahora light, non? comparado co que foron dos anos irmandiños, pero moi importante, porque tuveron pois duración hasta a época contemporánea, tuveron, continuaron hasta esa época cont contemporánea, non? Eh, o, o primer gobernador e capitán general de Galicia foi Fernando da Cunha, pero ese cargo durou nos séculos seguintes, igual a Audiencia de Galicia, igual a Xunta de Galicia, con funcións puramente consultivas, non ten nada que ver coa xunta soberana do ano 1467. A través da Audiencia de Galicia e por outra vía se produce unha revisión á baixa de, de todas as, de todas as, as rendas eh, feudais e a, esa, esa oligarquía eh, feudal que, que foi derrocada derrotada polos niños en 1467 en 1480 pois os reis católicos eh, pois as levan para auxilio, van a, auxilio dorado ou dourado ou pois son é decapitado ou decapitan, nese contexto decapitan a, a Mariscal Pardo de Cela, o, o cual foi unha gran injustiza e ademais é algo que podendo facelo porque o prenderon o Mariscal Pardo de Cela durante a revolta irmandiña podendo facelo non o fixeron os irmandiños nin executaron a ningún señor derrotado. Sin embargo, o Estado se o fixo con, con Mariscal Pardo de, Pardo de Cela, que comía do, todo o arcebispado de Mondoñedo, eh, como, como, como, como xa sabemos. En fin, de unha maneira ou doutra, eh, eh, eh, ese foi o, o, o fin da o fin do, do, do feudalismo eh, eh, eh, medieval, eh, pasamos da Galicia, das fortalezas a Galicia dos Pastos e todos os grupos e clase social que participaron na revolta irmandiña gañaron. Os campesiños o primeiro, eso pouco coñecido. Os campesiños estaban, en fin, eh, agobiados completamente po, polas rendas debidas, indebidas dos señores, pagaban por vivir nesa jurisdicción, e tamén había foros. Entón, eh, de, as rendas feudais en si sí misma foron desaparecendo, foron aliviándose, e o que quedaron é, eh, como renta principal é o foro. E o foro eh, que se inicia no século XIII por parte dos mosteiros, etc. Pero eh, era un foro moi moderno. Tamén tenía unha cláusula de basalase, pero non era o principal. O principal é que era bilateral, é dicir, tipa, o campesiño pagaba un cano e, por outro lado, se lle daba unhas terras, ás veces, pois, eh, unha, unha xunta de bois, a veces unha casa eh, para vivir, e, e entón, ao quedar o foro como, como renta principal agraria eh, na época eh, moderna, pois eso eh, significa pois eso, o acceso á propiedade do, do, do, dos campesiños, porque ao desaparecer a, a renta jurisdiccional ou aliviarse a resta su, su, su, jurisdiccional, eh, pois o, quedan os contratos eh, de foro. E iso explica a orixen do minifundismo, que despois se veu como un gran problema eh, para o des, na época contemporánea, porque dificultaba o, eh, o, o a formación industrial, eh, de, de industria e todo eso, pero, sin embargo, aquel momento foi un gran avance. Darlle a propiedade da terra, ainda que seña, ese caso, pagando un censo foral, etc., pois foi o objetivo de, pasados os anos da Revolución Francesa e tamén da Revolución Rusa e tamén da Revolución Rusa. É dicir, que nese sentido eh, un gran avance social. Os campesinos gañaron moito, gañaron eh, a propiedade eh, o dereito á propiedade, as cidades todas dependían de señores laicos e eclesiásticos e, e todas as revoltas armadas que eu teño estudiadas previas á revolta hermandiña son contra señores, señan eh, eh, obispos, señan señores laicos, todo eso desaparece as cidades, claro, quedan como súbditos da monarquía, pero súbditas da monarquía, pero pero pero libres. E os fidalgos probablemente señan os que máis gañan, porque a clase dominante durante a época moderna será a fidalguía intermediaria, non? Eh, desaparecidos eh, eh, os señores eh, feudais. A Iglesia non digamos, porque a Iglesia inmediatamente eh, a, os irmandiños xa devolven determinados bens ocupados por, por, por os señores a, a, a igresa a, a algún mosteiro, porque hai algún documentación dun alcalde irmandiño pero eso se fai masivamente por parte do Estado despois recuperan os seus bens a igresa que había tomado partido na súa ma, maior parte polos irmandiños e, e, e logo pois ceden as súas rentas para ser xestionadas pola fidalguía intermediaria na época na época moderna, é dicir, durante o antigo réxime. Por lo tanto, eh, eh, nos permite falar dunha vitoria histórica da revolta irmandiña. Eu cando eh, empecé coa tesis a traballar polo miúdo co preto de Tavera Fonseca, me sorprendía a topar ese sentimento de victoria que tiñan 60 anos despois, que non cadraba con, con ese discurso que foi tirado do, do, do, do nobiliario de Vasco da Ponte, que era moi antirmandiño, non? de que fora unha grande derrota esfeita. Entón, non cadraba para nada. E os protagonistas e os sucesores dos protagonistas e os descendentes se sentían victoriosos. E logo, continuando coa investigación, estou en condicións de afirmar que tiñan razón. Os irmandiños eh, eh, gañaron a revolta, aínda que tuveron, tiveron que pasar momentos de malos tragos eh, posteriormente, eh, eh, as, es, os cambios de estrutura económica, eh, social e eh, política que se deron, pois pues, naturalmente eh, podían, eh, lle levaban a, a presumir de, do, do, de un levantamento que eh, definitiva transformara Galicia ou Tito de outra maneira simplemente eh, nos fixeran entrar na, na modernidade. Pois, a verdade que é un tema moi interesante e, e aportas ideas que, e, que nos dan outro punto de vista, non? Sobre todo eso, como empezaba a pregunta, porque perderon os sete mandiños, ti das a volta e demostras que non foi así. La verdad que un, un tema moi interesante, eh, eu con, con esa pregunta non teño máis, porque tiña unha que sabes, precisamente, non? Que, eh, que isto serviu para que Galicia entrara na idade moderna, eh, bueno, como acabas de comentar, queda eh, queda respostado, eh, que nada, por a miña parte, nada máis, levamos una hora de 20, eh, lo tanto, creo que eh, podemos rematar aquí e eh, nada, agradecerte a tu disponibilidad para hablar de esto, porque eu creo que es un tema muy interesante, que además podemos sacar los circuitos más, muchas veces más académicos para transmitir por estas ferramentas, ¿no? Eh, que, que vamos a hacer esa, como digo, nos próximos días subido en Youtube, en Evox también vamos a contar con un arquivo teu para, para esta página web e nada, agradecerte pois a tua disponibilidade desde o primeiro momento Pois eu eh, agradecerche a ti a Porsa, e a Orgullo Gallego eh, galego e aproveitar para felicitarvos por ese traballo magnífico de difusión eh, que facedes en Orgullo Galego. Ata a próxima. Ata a próxima, seguimos falando.